Oi gente, tudo bom? Meu nome é Julia sim sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje temos a presença de uma grande garota, menina! Meu nome é Yari Marisa e a outra menina é minha filha pessoal, é blogueirinha. Bem blogueirinha ela. Tá? <laughs> Vou colocar o link aqui na descrição. Nós temos aqui uma brincadeira que ela não veio aqui no canal outra vez para fazer um acerto à batida da música, né? Não sei, mano, mas foi interessante. Então agora a gente vai gravar um maquiagem vendada. Quem não... É deixa eu pegar, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Porque pra maquiagem vendada tem que ser vendada mesmo. Eu gravo um vídeo lá pro canal dela, esse aqui é mais E a jogou uma fronha como vendo. Acho que é mais isso. Porque uma maquiagem tem que ser bem vendada mesmo. Então, vamos lá. Não esqueça de deixar o seu like se no canal que é tão importante. É atingir esse nível de notificações. Vamos tirar a pedra para a textura. Pra ver quem começa maquiando, certo? É, Pedra, papel, tesoura. Contei, são erros. Abre aqui, deixa eu abrir a caneta. Agora é o seguinte. Olha, aqui tem batons. Aí aqui começa com blush. Não sei o que é. Vocês vão olhar e não vê. Vai ser o seguinte. Quem vai estar tá vendada tem é sombra. ela. Tem sombra como é que funciona a brincadeira? Ela vai estar vendada, vai pegar as coisas, vai maquiar. Dá a forma, por exemplo, ligar aqui é batom. O batom tá tudo no mesmo lugar. Aí eu falei, ah, o batom tá aqui. Ela vai, pega o batom, ela abre, ela que passa. E eu só vejo a transformação no final. Não esqueça de deixar o seu like, já Gente, aqui tem um espelho pra ela se ver, ó. Mas eu não posso me olhar. Você tem que ficar virada pra você, né? E eu você que vai pegar, eu falei, Ali, é aqui. E ali, isso e Aqui. Ok, deixa eu passar a minha traseira. Eu espero que dê. Eu tava, a folha traseira é meio pequena. Senão eu vou ter que pegar a folha maior, não. Ela tem a cabeça pequena. Ah! Não me chama de cabeçuda, não. Certo. Além disso, vai passar batom e sombra, por quê? Porque se eu usar uma maquiagem completa, meu, e delineador. E isso daqui, basta. Ah, o que eu pegar, eu vou passar nela. Mas base não vai valer, porque base demora demais. Deixa eu só tirar a base aqui. Pronto. Peraí, misturar. E vou lhe dar mais os pincéis, certo? Eu vou lhe dar só os pincéis. Você vai começar pelo batom ou pelo olho? É, pelos olhos. Então, As sombras que você tem é essa. É essa. É essa. Essa aqui, aqui, aqui, aqui, essa e essa. E essa aqui. Ah, e tem outra ainda ali. E essa e essa aqui. Tem muita sombra, gente. Sabia que não gosto tudo, não. É. <laughs> Deixa eu tirar essa aqui da frente, tá? Tá Agora tá com seu pincel. Gente, tô com medo do que essa garotinha vai fazer em Mesmo, pessoal. Ok, tá assim, tá. Tá <laughs> eu abrir. Não vou aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Não puxa muita força. Ok, tá no final. Eu não posso entender. Vou deixar ela passar. Depois vocês têm que dar o like responsabilidades Agora vai. Aqui. Gente, já não tem mais nada no olho. Não sei que vai fazer, porque tá muito escuro. É longe pra mim, tá? cabeça não tem na parede. Eu vou pegar... muito grata, né, pessoal? eu vou pegar o blush. Esse negócio aqui. Pó. Pó. Deixa eu pegar o pincel do tá? pó. Acho que eu tenho só esse pó. Então... Não de nada. Então. Esse é o pó e esse aqui é o pincel. Então, escuro o pó, né? Tá ganhar meu pó? Novinho. sair daqui direto. <laughs> eu vou sair daqui direto. Pra, ah, pra Hollywood. <laughs> direto pra Hollywood. Aí eu vou fazer aqui. Só pra que filme eu vou fazer a freira. Que tem um perfeito. Não é o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse aqui. Pra desligar pra baixo. Cuidado que você se movimenta muito pouco. Ele mancha de tudo. Pronto, vamos acabar ali. Tô muito gato, né? Cada Playboy fica assim. Ai, chegou a hora que eu vou passar mais. eu vou pegar qual eu é vou pegar esse daqui que é mais fácil de abrir. Não, não é esse. O pincel. Você vai usar esse pincel aqui. Eu tenho que dar o pincel na mão dela. Ela vai passar com tipo, o pincel de... Meu Deus, eu, eu não... Eu não tenho nada. Vou ficar olhar, eu vou passar um, meu Deus. Eu vou passar um. Fica minha boca. Como se fosse... Um Não acho que eu é tô vendo. aqui. Obrigada. Aqui. Só tchau, gente. Obrigada. Eu não consigo... Gente, eu vou passar mais... Eu não posso melhorar o no espelho ainda. que esperar o final da maquiagem. Abre aqui. esperar o final da maquiagem. Aqui, cuidado com essa paleta, que essa paleta já fiz pra mim. Né? minha. Não, não, é essa aqui. É essa. Toma aqui. Isso aqui tá na minha mão aqui. Volta. Isso aí. Não, aqui, menina. Aí você vai ter quatro... Pronto, terminei. Dá pra minha frase. Gente, ela é vai tirar, ela vai aprender a avaliar. Mirinho, como é que tá sua pele? <laughs> ok, agora eu vou me olhar no espelho. Eu não vou olhar nesse espelho, não espelho tá assim. Vamos observar nesse espelho. Meu Deus, me ajuda. Senhor que é menina, mata. Crucificai, porque isso não tá de Deus. Senhor. Né? Eu tenho que vocês virem direto pra Hollywood. Glitter aleatório. Ela fez um chroma aqui, ó. Aqui tá escuro e tá na 20 é temporadas. Nunca me senti tão bonita pela minha vida. <laughs> Nunca me senti tão bonita. Agora vamos pra ela. Agora é eu. Mas deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Tempo de vídeo. Ok, nós temos quantos minutos, pessoal? Nove minutos de vídeo. Ok. Queria muito saber quantos minutos tínhamos, né? Vamos focar em Ali, que era... Ela que vai estar maquiada. E Ali, vou amarrar aqui momento que vai apertar. Ui! Aperta, <laughs> por favor. passar na cara desse Agora eu vou ver dois não. Só um, né? só um dá. Né? Cadê seu rosto? Pra ah, seu dá. Tá. Você quer o quê? Vou mandar pro bato. Então, Você quer pro bato? Vira aqui pra mim.

certo, eu quero esse aqui, esse aqui. Cadê o pincel? Esse? De... do olho. De uhum. olho. É fininho, fininho. É é não, fininho. Eu acho, é esse aqui, esse aqui. Esse. Vou levar a mão aqui. Cadê eu Deixa eu abrir. já abri, já abri, já abri. tá muito separado, né? Vem tá cá. Princesa linda demais. Perfeita aos olhos do pai. Vai me mostrar água. Vamos lá. Cadê o outro. Aí pode seguir a minha. Princesa. Essa música, gente, é da minha família. Você quer esse? Que é esse? Aquele que eu passei. Ah, o glitter, né? É. Vamos passar egípcio. Aliás, não. Eu não quero esse, eu tá? quero aquele outro. Peraí. Né? Esse? Esse? Não, pequenininho, pequenininho. Quero você Eu Quero você, por quê? Porque eu quero você. Quero você. Deixa Iluminar. Não consigo. Quero iluminar o rosto dessa garota. Essa garota fundida é por Deus. Ela vai ser iluminada. Eu vou já amassando o rosto dessa criatura. Passa com tacar com franja. Sabe essa franja com uma tiarinha? Que é eu pra é cá, essa tiarinha aqui. Até essa Bota a tiarinha. Pronto. Aqui, ó. Esse aqui é o contorno do rosto da garota, tá pessoal? Make-up forever. Então, ok, agora a gente vai voltar pro olho, que a gente vai fazer o delineado, sabe? aqui, ó. Primeiro, você quer de lápis? Não, eu quero caneta, caneta. Você quer Essa caneta? caneta? É, dá pra caneta, caneta, menina. Se eu descegar por aqui, eu falo assim. Aí, filha. Ah, eu, eu consegui. Ok. Essa caneta sai? tinta? vou pra sobrancelha. Me dá o lápis sobrancelha, por Peraí, peraí, peraí, peraí. Só a é bem gata, gente. É bem gata. Nossa, deixa eu gato mesmo. Bem gata. Não se olhou no espelho ainda. Cadê, né? tá menina? Lápis de sobrancelha. Hollywood, gente. Hollywood. Eu vou parecer a gata na cidade. Acho que tá finalizada a minha obra, pessoal. Acho que a minha obra ficou perfeita. Tô andando com esses olhos, pessoal. Tá Abre. <laughs> ok, tá bem gato. Já se viu no espelho não, né? Carol, tá cadê o espelho? Eu vou te mostrar agora. Eu não passei, como é que eu passei sombra? Deixa eu Conceição da... Eu não sei se Conceição dessa garota, gente. Eu não sei não, mas bora ver. Tem mais duas rodadas. Não, é só uma, menina, porque é só... É Olha como a gente tá gata, pessoal. Eu nunca me senti tão bonita na linda. E ela também nunca se senti tão bonita. A gente vai agora direto pra uma festa. Direto pra um aniversário. Né? né? Ah, foi aqui! Barato! <gasps> Eu passei sombra aqui? Não, impossível. É Você passou rosto. No meu rosto. Não, eu passei um iluminador. Que foi que eu falei que eu ia iluminar teu rosto. Gente, esse papel tá viado que eu consigo uma confundida de televisão. Então, <laughs> não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. É não vai fazer outro vídeo tão cansativa. Não esqueça de deixar o like, se no canal que é muito importante, ativem o sininho das notificações. Beijo pra quem pega, tchau pessoal. Tchau gatinhos, vou banheiro agora, no lavar. Tchau.